munafikin Allah azzalumi ya amana in yanzu kin hito cikin gidan ga ya kama da hahe da hahe da wanga dan uwa da hawan wanga dan uwa ce yace to wa aboki ne Allah ya raba hahe da baka soyayya da gonda la bago ci aboki ne ya dariki la bago ci abokin Isa na ba aboki ne da Allah kin raba ni wannan irin aboki ne in ba da ni aure Isa ba bago ci ko sanin wani haki Isa yayi to kan ne wuri ne ka zama suna yin gida wane wuri ko ba ne abun da tuwa wane na wai wurin dai alhaji dalla da tabibi ko baban marigaya mi a isa bale haya mi a isa bale a ta hira wuri ne akwai ba ta bayan kan ta bayan gura uba bale ta bayan yan uwarta shi ne ka ba wani lafa ko ci hira ai shi an rihi ni kan ba sani ba ban taba jin labba ya ce min wata halitta na zuwa hira wuri ne ba ko shi ba shi ba shi ba shi aka zuwa wuri ne ba dalla da tabibi alhaji dalla da tabibi ko gobe suna tare da labba gwace don kuncan soyayya kuncan kiyayya in jira babban ran Allah ki ba ƙara sa min bakin ciki kake sa hin bakin ko ga na isa kice ina ruwan ki da shi din da dan Allah mi yayi miki ni ce ke ji ke ji hajiya kace shi shi bai da albarka komi kuma sai tabi'a barayu ni ce ta barawa na ba a sani ba karkashin ƙasa zambar da ka gomawa ke ina ki sani kina na cikin daki ki zaune don ya hurhura to ba barawa na ba in kina ce kina kashe kan gidan bai yawo da ke wallahi ne barawa na na barawa na cikin ce ko ko an hanka sai ina cewa barawo na cikin daki na yake ko ko yau ya saba yi ina kwanta ban da lada mashe da sheta alƙali na raba ka yace isa na raba ka da rabi suleiman yace ina isa umaru yace gani yace to na raba ka da rabi suleiman na kashe arman Allah ya mace ni wanga taukin wahala tauke ta ko taukin bala'i wallahi taukin bala'i na arman isa ina wannan Allah ya raba ni da elolan wahala mace da bara ina munna ya Allah ya raba ni da ololo duk uban da ka so na ya ma uwa ta barka ya min barka hajja ta ta ta ta ce yi ma Allah yi ka shi ubana da kakata wallahi tallahi in ba don wallahi duhun hajja ta ka ba shi ko ga kawo aka darma me shi ban kuma mu arme ne kaman ga abin da an gare ba ban ya? to na raga masa ai ko ta yanzu in su ya kai gurbi sa irin ta saka lara me wallahi babu lara ta dunubi tun da gani ina ganin tsallan da tsamai ina ganin tasko ina ta